La plateforme éthique et biosciences euh, GenoTool Sociétal a été créée en 2004. C'est un espace euh, d'échange, de réflexion mais également un service d'accompagnement euh, autour des biosciences qui est composé d'une équipe pluridisciplinaire. Donc nous avons des juristes, des sociologues, des professionnels de la santé. Cette plateforme est associée et rattachée à une équipe de recherche qui s'intitule Bioethics, dont j'ai également la responsabilité, et qui fait partie du CERPOP euh, qui est une unité mixte entre l'INSERM et l'Université Toulouse-Paul Sabatier. La plateforme Génotool Sociétal est au cœur des interrogations soulevées par la science et en particulier par les biosciences. Notre plateforme euh, propose quelque chose d'assez unique puisque nous ne sommes pas une plateforme technologique, mais euh, nous proposons ces services d'accompagnement en fort lien avec euh, des réseaux à l'échelle nationale, européenne et internationale, et également en forte interaction avec le domaine du privé, les start-up, les laboratoires privés ou encore les associations. De plus, l'ensemble de nos collaborateurs parlent l'anglais, ce qui est absolument nécessaire dans l'exercice de ces activités. Alors euh, nous avons une approche bien évidemment qui est euh, liée à l'éthique, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs qui vont sous-tendre euh, les activités dans le domaine des biosciences, mais nous ne nous, limitons pas à cette approche éthique puisque nous avons également la capacité d'étudier les enjeux juridiques et plus largement les enjeux sociétaux de l'évolution des sciences et de l'évolution de l'innovation. Et notre particularité est de pouvoir réaliser ces études tant sur le plan théorique que sur le plan appliqué. Les biosciences que nous entendons ici euh, au sens des sciences traitant du vivant avec une entrée bien évidemment en ce qui nous concerne autour de la santé, mais nous ne nous limitons pas à cette euh, spécialisation. Nos domaines de compétences incluent euh, la recherche impliquant l'humain, euh, l'animal ou encore le végétal, tous les enjeux liés au développement contemporain de la robotique et du numérique, bien évidemment la question de la protection des données et de leur usage en sciences et également les nouvelles technologies dans le domaine de la génétique. La demande est réceptionnée par un membre de la plateforme qui précise le, périmètre et la requête. Ensuite, un devis est éventuellement fourni. À la suite de l'acceptation de ce devis, eh bien, euh, un autre membre de la plateforme est ensuite chargé du suivi de cette demande. Euh, l'ensemble de nos prestations, bien évidemment, sont couvertes par le principe de confidentialité. La plateforme Génotool Sociétal offre un ensemble de services variés à destination des professionnels de la recherche, des institutions de recherche et à destination du grand public. Nous proposons trois grands types de prestations que sont nos services d'expertise, de formation et d'animation. Notre service d'expertise permet un accompagnement personnalisé dans la prise en compte des aspects éthiques et juridiques des projets de recherche nationaux et européens. Nous intervenons soit avant le dépôt euh, du projet auprès des organismes financeurs ou des autorités qui vont autoriser la mise en œuvre du projet, dans une approche intégrée dès la conception des activités de recherche, soit après le dépôt du projet, dans le cadre de demandes de prestations ciblées pour répondre à des questions spécifiques, soulevées soit au cours des examens éthiques du projet de recherche par des examinateurs extérieurs, soit au cours de la mise en œuvre des activités de recherche. Ces prestations peuvent être ponctuelles ou prendre la forme d'une collaboration à moyen ou long terme au travers de partenariats. Notre service de formation s'adresse aux professionnels et étudiants du domaine. Nous proposons par exemple des modules doctoraux et des séminaires ainsi que des formations spécifiques pour les entreprises et autres organismes qui nous sollicitent. Nous organisons des formations sur demande ou nous contribuons à des formations existantes. Notre service d'animation propose de sensibiliser un public plus large sur des enjeux du dialogue entre les biosciences et la société. Ce que nous faisons par exemple au travers d'ateliers annuels que nous organisons sur des thématiques d'actualité qui permettent à chacun d'interagir librement avec des spécialistes du domaine expérimenté. Au travers de ces prestations, nous mettons les compétences académiques au service du monde de la recherche et des citoyens dans une approche interdisciplinaire. Notre plateforme est ouverte à toute demande provenant d'entreprises privées, quelle que soit leur taille, d'institutions de recherche ou d'enseignement et également aux demandes issues des associations. On s'adresse principalement aux porteurs de projets de recherche et aux professionnels qui mettent en œuvre les activités de recherche, mais nous pouvons également devenir un support des services juridiques de ces organismes. adresser à notre plateforme, vous pouvez nous contacter euh, via notre site internet, euh, à travers notre adresse euh, générique, mais également donc avec les adresses de contact qui figurent sur le site, en précisant votre demande et le contexte de votre demande.